素直に焼ければ触れる目を大人びなセリフの賭けに隠した背伸びしてのぞいた街は揺れてる遠ざかるあの日の約束も色あせてしまえ じた強がりは見失った声を隠せない二人じゃ 響きばかり選んで耳鳴りやまずノイズまたかぶせる歪んだマイクはもう死にも拾えないまま弱さを忘れた足を取り締む無くないの歌されかき消してゆく演じる まま見失った背はつなげない散らがった星空に見てる願いが怖く見えたお風呂に飾った言葉振り回してもどこもかすれない が終わらせなかったきに広がる宝地図あの場所で答えなんでかけらさいらなかった1秒に冷た世界かき出した無邪気な色はぶつかり合っても振り上げる れな答えなんて誇る必要ないから1秒